Thank you. をかけたことだった僕が線路書いて私がいる すまた日常には塗り替えれないから今をがむしゃらに描いていくんだカラフルカラフルパステル君は世界のつなぐ色になるどうなればいいかなあなたの好きなように描いてみてカラフルカラフルパステル君は世界を救うよ to the Osana. 赤くそこは青で彼女の声が聞こえて気がしたカラフルカラフルパステル君と世界をつなぐ色になるもう寝ればいいんだねあなたの好きなように描いてみてカラフルカラフルパステル君と世界を救う色になる が描いたこの答えをあなたに見せたかったけどこれからもずっとそばに